Mbinu mbalimbali zinatumika na wakulima kupunguza viwango vya asidi ama tindikali kwenye udongo. Mojawapo mbinu hizi ni vermicomposting. Tulitaka kufahamu jinsi vermicomposting inatumika na wakulima kurekebisha hali ya tindikali shambani. Tulifunga safari hadi katika kijiji cha Ebu Sambe, eneo la Matungu, kaunti ya Kakamega, katika shamba la mkulima Amira Osondwa. Biamira anaanza kwa kutueleza kilimo chake kilivyokuwa hadi alipogundua siri ya kupima viwango vya tindikali na kuanza safari ya kurekebisha hali kwa kutumia mbinu ya composting. Hii teknolojia ya juice 2017 kurudi huko nyuma sikuwa hata na mtu wa kunisaidia kwa, kwa ukulima, na nikawa kwamba ninazunguka mpaka nikafikia afisa wangu wa agriculture anaitwa andoni Echesa, huyo wa wodi ya Halaba Nikamwambia afisa, shamba langu alitoi kitu, shamba langu linanisumbua, nini, mmonyoko wa udongo umemaliza udongo, sasa shamba imebaki na asidi. Nimesumbukana kwa muda mwingi, nimeona msee mpaka hata yeye amechoka, tafadhali nisaidie. Afisa wangu alifurahi kabisa na akaniambia, mama, umefika mahali pazuri, niko na shirika lenye nitakuletea tu within two days utakuwa umefaulu hii shida yenye uko nayo. Je, composting imefaidi vipi kilimo chako? Kupata hii mafunzo mimi ilinisaidia kwa sababu udongo yangu ilikuwa imeharibika. Nimetengeneza hii mbolea kutumia hii miombe, sasa ndio napandia kwa mahindi, kwa mboka, alafu kunyunyisia tena. Sinunui mboka, mbolea yoyote kutoka kwa, kwa Agrovet. Mbolea yangu ni hii na imeninufaisha zaidi, mazao imepanda, inasaidia mimi kwa kila hali nimeona kwamba nime iko na ufanisi. Mkulima huyo anasema vermicomposting imemfaa sana, kwani ni chanzo cha mapato yanayofanikisha mambo mengi ya kifamilia. Imenisaidia mimi kwa ajili ya kuelimisha watoto. Nauza hii ya miombe, nauza hii mbolea ya solid, nauza nauza hii ya vemi juice. Pesa inaingia kila wakati mpaka niwe na kitu cha kufanya. Imesaidia mimi, nimetoa mtoto kutoka form 4 amefika university, ana graduate mwaka huu. Hata kiangalia hapo nini kwa familia hapo, utaona kwamba nimekuwa kwa nyumba ya mzee kabisa, mpaka mabati ilikuwa inaanza kutoka, lakini sasa kuuza nikijiwekea kitu imefanya nimesimamisha hapo nyumba. Je, composting ina umuhimu gani kwa mkulima? Ni mbolea iliyo na protein nyingi kwa ajili ya shamba, huwa ninapandia hiyo solid itaendelea kufanya hata mwaka kesho nikicha kupanda utapata, ndio sasa inaendelea kufanya, yaani iko na usito ule wa ku chakula hiyo chaku, mmea yenye umeweka kwa shamba ipate kulishwa vizuri alafu hiyo Femi Juice nayo niendelee kutop dress, na inafanya bila yani kukausha kitu chochote kwa mmea wako. Sasa saa ile unaenda kwa harvesting inakuwa sasa 100% hautaona hata mdudu amekula chakula yako ama kitu chochote kimepita, hapana. alafu manufaa ingine inanisaidia kwa ajili ya usafishaji kutokea chikoni mpaka mabaki yote ya shambani, inanisaidia kurudisha pale ili iendelee kukula tena inarudi kwa, sha, kwa shamba. Kwa hivyo iko na manufaa kwake. Hii vermicomposting imeimarisha kilimo chake kwa kiwango kikubwa. Tangia niwanze kutumikia vermicomposting hii mafuno kwa shamba yangu imebadilika, napata mahindi yenye sikuwa napatako wakati nilikuwa naathirika kule. Nilikuwa natoa hapa kitu kama kunia mbili, nimeenda zaidi ni kunia mbili karibu pengine na korokoro, na watoto wamechomako, hautapata hata hiyo. Lakini saa hii mafuno ninapata mafuno mazuri, hii shamba kufikia huko chini wanga napata magunia karibu 24 25. Tulimuuliza Biamira iwapo kuna changamoto zozote za kufanya vermicomposting. Wengi walikuwa wanafikiria kwamba ni ushirikina, nami nikasema hapana. Challenge ingine, vile mimi nimekaa hivi, ndege hawa uona wakilia tu hivyo, wanajua mahali hapa kuna kitu. Sasa hivi vile nimetoka tu karibu dakika kumi hivyo, ukienda utapata wameingia hapo ndani, sasa wanakula. Panya zinaingia mpaka sasa inafaa, inafaa sasa niishughulikie on, on and off, on and off. Watutu wa kawaida pia hao uwanga wanasumbua kwa sababu watapanda na wakiingia ndani wakiikuta watakuwa wanauma. Wakiuma sasa inakaa na mastres hata ukienda kama umeweka chakula hautapata hiyo chakula ime imekulwa vizuri. Biamira anasema tatizo la viwango vya juu vya tindikali linaathiri wakulima wengi, akihimiza kila mmoja kutumia mbinu za kisasa kuimarisha shughuli za kilimo na kuboresha mavuno shambani. Haja yangu ni kujulisha wenzangu pia wachue, kwa sababu ninajua wanaathirika hata vikali kuliko mimi. Mimi nilikuwa wa kuongea, kuna wengine wenye hata waongei lakini hata kwa shamba hakuna kitu wanapata. Kwa hivyo mimi nawashauri kwamba wanaposikia mafunzo ya WHH Weltunga Hilve wakimbie mahali pale, wapate hii elimu, iko na manufaa kabisa, itawasaidia na hiyo ndio imebeba hii mafunzo yenye tuko nayo ya femiculture na kutengeneza femi hiyo. Tunahitimisha mazungumzo na biamira akielezea anavyojivunia sana mbinu hii ya kilimo ya vermi composting anayotaka ikumbatiwe na kila mkulima. Ninajivunia hii teknolojia baba, mimi nasema tu heko kwa wale wenye Mungu aliwapea hii roho na akawapa akili ya kutembelea mpaka wakafikia mtu kama mimi. Nasema tu asanteni, waja Mungu amani aendelee kuwaimarisha na kuwapa nguvu na ile hekima ya kufanya timu waka wafikie watu wengi. Tunataka tu kila household kila mtu ajue hii teknolojia, kila mtu atakuwa anafanya kitu life life practical, unafanya tu ha, unatoa kitu na kufikia hapo basi ndipo natamatisha makala haya spesheli kwa hisani ya serikali ya Ujerumani kupitia shirika la GIZ kutoka hapa kijiji cha Ebusambe, kaunti ndogo ya Matungu. Mimi anaitwa Robert Ilukoya.